කොහොම හරි බැගෑපත් වෙලා කන්නලව් කරලා කොහොම හරි ටිකක් මෙහෙම ඩොක්ක ගන්න ඕනෑ කියලා හිතලා මගේ ගෞරවණීය ආරාධනෙන් මේ පැත්තට මේ ප්‍රදේශයට පැමිණි රූපවාහිනී මැහුම් ශිල්පිනියක් හැටියට කටයුතු කරන මැහුම් කේක් රූපලාවන්‍ය මොනවද මොනවද කියලා කිව්ව මට මතකත් නැහැ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම LTT යුද සමයේ LTT කාන්තාවන් පුනරුත්ථාපනය කරන්න ලංකාවේ කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් තෝරුවා එතනින් ප්‍රථම ස්ථානයේ දරන සභාපති ධූරයේ දරන ගෞරවත්මාගෙන තියෙනනි. ඔබතුමිය මම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂ ඊළඟ දේශනය සඳහා පැමිණ තිබෙන DMN ආරච්චිගේ වැතුමා තවත් දේශනයක් ක්‍රියාත්මක වෙන ජනහිත අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඒ අධ්‍යාපන ආයතනයේට මේ එතුමා සහභාගී වුණා. එතුමාත් මම ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ආදරණීය මාධ්‍යවේදීනි ඔබතුමාලා අප සමදාම අත්තරලා දෙන කොටසක් ඔබතුමාලා ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ජනිත අධ්‍යාපන ආයතන කාර්ය මණ්ඩලය පිළිගනිමින් පිළිගැනීම හමාර කරන ගමන් මම කැමති අත්දේ පැමිණි මේ සමෝපකාර ස්ථානයේ ප්‍රථම වතාවට මේ නිවහනට ගොඩ වෙච්ච අය තරන්න සුජුත්තක් අද උසන් ඒක අතුමාන. අද තමයි ඉස්සරලාම ආවේ. වයි ගොඩක් සමිති. මොකද්ද මරණාධාර සමිතිය කරන්නේ? කුඩා කුඩා චූටි චූටි කණ්ඩායම් එකතු වෙලා ගමේ මරණයක් හෝ දුකක් සැපක් සිද්ධ වෙන වෙලාවක ඔවුන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන කොටස තමයි මරණාධාර සමිතිය. මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවයන් තේරුම් ගත්ත අපිට තනියම කරගන්න බැරි පිරිසක් එකට එකතු වෙලා කරගත යුතු දේවල් තියෙනවා අපේ ඉතිහාසයේ සමුපකාරයේ මැනවින් තිබුණා. පොල්ලතු ටිකක් බැඳගන්න, හුවක් කිව්වහම එනවා. ගොයන් ටිකක් කපා ගන්න එනවා අප්තමට. මෙන්න මේක සමූපකාරී. දැඩි ආර්ථිකයක් තියෙන එවකට නොඑක් නොඑක් නම් වලින් හැඳුන්වපු සමහරක් පැතිවල රදලයන් කියනවා වලව්කාරයන් කියනවා දානපතියන් කෝටපතියන් සල්ලිකාරයන් කියලා හඳුන්වනවා මෙන්න මේ අයට වෙන් වූ සුවිශේෂී වූ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ගුරු ගෙදර ඇදුරුතුමාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා කරනකොට ඔබේ අපේ දරුවෝ අහිංසක දුප්පත් දරුවෝ ගල් ඇල්ල ගල් කූර නැතුව යනවා ඇදුරුතුමාගේ ගෙදරට. ඇදුරුතුමාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට පීඩණයෙන් ඇවිල්ලා ගෙදරට ඇවිල්ලා අඬනවා අම්මේ ගල් ඇල්ල ගල් කූර මට නෑ. සමහර වෙලාවට උඩුකය යටකය විතරක් පොඩ්ඩක් ආවරණය කරලා යවන අහිංසක දුප්පත් මේ යුග ගණනාවකට කලින් ඉතිහාසය සිහිපත් කරන්නේ. මෙන්න මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අඬන දරුවාගේ කුසගින්න නිවන්න අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න මාළු ටිකක් අල්ලන අම්මා අප්පච්චි පටන් ගන්නවා වැඩිපුර වැවේ ගිහිල්ලා මාළු කීප දෙනෙක් අල්ලන් ඉන්න. ගොවිතැන්පත් අලබතල වගා කරන ගොවියා පටන් ගන්නවා තව ටිකක් බහුභෝග ටිකක් වැඩිපුර ගොවිතැන් කරගන්න. නැත්තම් චූටි චූටි පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන යම් තැනැත්තෙක් උත්සාහ කරනවා චුට්ටක් කුලී වැඩක් කරනවා නම් කුලී වැඩේ පැය දෙක තුනක් හෝ රෑ වෙනකම් රෑවෝ වෙනකම් කරන්න. කීයක් හරි වැඩිපුර හොයාගෙන අර හඬා වැටෙන දරුවාගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න. ඊට පස්සේ බහුභෝග ටික වැඩිපුර වවන මාළු කීප දෙනා අල්ලගන්න වැඩිපුර සේවාවක් ලබා ගන්න ඔය ඥානජුරු ටිකක් ඕෆ් වෙනවා නම් ටිකක් අඩු වෙනවා නම් හොඳයි නේ ඕෆ් කරගන්න. මෙන්න මේ බහුභෝග හදන අම්මලා අප්පච්චිලා කද බැඳලා ගෙනල්ලා දෙනවා ගමේ හොඳයි කියන කෙනෙකුට අකුරු සාත්‍රය දන්න, ගණන් සාත්‍රය දන්න, අවංකයි කියලා හිතන කෙනෙකුට දෙනවා. කඩ මැන්ඩියට අරගෙන ගිහිල්ලා අනේ මාමේ නැන්දේ මේක විකුණලා මගේ කොල්ලට පොතක් ගෙනේ. ගල් ඇල්ලක් ගල් කූරක් ගෙනේ. නැත්තම් මේ මේ කණ්ඩාසයි කියන රස කැවිල්ල ගෙනින් කියලා තිබිච්ච යුගයක් අපේ රටේ තිබුණා. සමහර වෙලාවට අපේ කුලය අයියලා දන්නේ නැහැ. අපේ චූටි කාලෙත් අපේ ආච්චිලා දෙන පම්මන්ල අරගෙන මමත් කඩේට ගිහිල්ලා හැබැයි මේ යුගයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇවිල්ලා දැන් කොහොමද දඹුල්ලට එහෙම දුන්නොත් කෙසෙල් කණක් හරි අල්ලපු ගෙදර මිනිහට එහෙම දාලා මාමේ මේක විකුණලා ගෙනත් දීපන් කියලා. අනිවාර්යෙන් ගෝණියක දාලා දුන්නොත් ගෝණි බරත් කපයි, තෙත බරත් කපයි මොනවා මොනවා හරි කපලා අන්තිමට සියෙන් බලා ගෙනිච්චෙම නෑ වගේදී. බලනකොට අතිනුත් පාඩුයි. දැන් මේ මනුස්සකම නෑ. මිනිස්කම නෑ. හැදියාව නෑ. සංවරකම නෑ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ අතර තියෙන බැඳීම අපෙන් ඈත් වෙලා. හැබැයි එදා අතීතයේ මේ යුතුයකම තිබුණා. මේක මනමින් තේරුම් අරගෙන මේ කණ්ඩායම මේ කඩමැන්ඩියට යන වෙලෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් අලවි කරලා දෙන මේ තුට්ටු දෙක ගමේ ගේන ජේන්නන්ද පීටර් මාමා සල්ලි ටික හංගලා තියා ගන්නවා. එක්කෝ ඔයාලා දැකලා ඇති සෙද්ද එකට ගහලා තියා ගන්නවා. නැත්නම් ලිපේ හංගනවා මොකක් හරි එක දාලා. එහෙමත් නැත්නම් කොහේ හරි ළඟ ගෙදරකට ගිහින් දෙනවා. නැන්ද මේක මට උවමනා වෙලාවට ගන්න දීපන් තියපන් කියලා. ගෙදර තියාගන්න බයයි. අද කොහොමද අල්ලපු ගෙදර එකාට ගිහින් දුන්නො? කොහොමද ඊද? අද අල්ලපු ගෙදර එකාට ගිහින් දුන්නොත් මේක තියලා දීලා මට අල්ලපු දවසේ දීපන් කියලා සල්ලි ටිකක් අත්තරම් බඩුවක් ගිහින් දුන්නොත් දෙයිද? දුරු වෙලා තියෙන මනුස්සකම. මේ යුගයේ අපේ රටේ තිබුණා. මේ යුගයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වෙලා කණ්ඩායම් මේ වගේ මිනිස්සු ගම්මානවල පොකුරු ගැහුණා. අපේ ප්‍රදේශයේ පොකුරු ගැහිච්ච මිනිස්සු ඉන්න ගම්මාන 24ක් තියෙනවා. ඇහැලේපොළ, කොහලංවල, පල්ලේපොළ, මිල්ලවාන, මාදිපොළ, දැඹව, කැඳංගමුව මේ කියන ගම්මාන හැම එකකම මේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න කණ්ඩායම් ගැහිච්ච ජනතාව මේ අලෙවි කරලා දෙන බෞභෝග ටිකෙන් ලද මුදල ගමේ හා සමානව ගෙනල්ලා තැන්පත් කරන වගේ මේ මුදල ගෙනල්ලා ගමේ පොඩි සුවිච්ඡා සංවිධානයක් වගේ එකක් හදලා නොතේරුම්කමට හෝ තැම්පත් කරපු තැන තමයි මිත්‍රවරුනි අද ග්‍රාමීය බැංකුව කියලා ඔබේ බැංකුවේ තියෙන්නේ ගමේ තියෙන්නේ මේ ගමේ තියෙන ග්‍රාමීය බැංකුව අනිත් ස්ථාන වලට වැඩිය වෙනස් manussකම හඳුනන යුතුයකම් දන්න ගමේ කෙනා වැඩ කරන දුක සැප හඳුනන අර ගමේ තිබිච්ච ජේන් නැන්දාගේ පීටර් මාමාගේ ධනපාල මාමාගේ මනුස්සකමේ දහඩිය එකතු වෙච්ච බැංකුව තමයි අදට පෝෂණය වුණ ග්‍රාමීය බැංකුව. අර කඩමණ්ඩියට කද්ද බැඳගෙන ගිහිල්ලා බඩු ටික අලවි කරගෙන ගමේ හිටපු ඒ වැදගත් ඒ උත්තරීතර මිනිස්සයා තමයි අද කමක්‍රමයෙන් දිනු වෙලා දිනු වෙලා ඔබේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න 750 රුපියල දාලා ගොඩනගපු ව්‍යාපාරේ තමයි ඔබේ ගමේ අද විවෘත ආර්ථිකයේ සමග හැප්පෙන්න තියෙන කෝප් සිටිය නැත්නම් මිනි කෝප් සිටිය සමූපකාර ප්‍රාදේශිකයේ අද උපතේ ඉඳලා මරණය දක්වා සියලුම දේවල් ඉෂ්ට කරන මල්ශාලාව උත්සවශාලාව මං හිතනවා මේ ප්‍රදේශයේ ජන්මලාභයේ ලැබ කෙනෙක් නම් මේ සමුපකාරමේ නිවහන එහෙමත් නැත්නම් මෙතන අපි පුණ්‍ය භූමියක් පින් කෙතක් හැටියට හඳුන්වන්නේ මේන් ඔබ සමහර වෙලාවට අපේ ප්‍රාදේශිකයකට අවිල්ලා මල්ශාලාවකට අවිල්ලා කඩේකට බැංකුවකට ගොඩේලා රුපියලක් ලාභ ලැබුවොත් සමහර වෙලාවට 750ක් අපි ලාභයක් ලැබුවොත් කුමක්ද මේ ලාභයෙන් කරන්නේ? ඔබේ දුවට පුතාට මේ වගේ කටයුත්තකට අපි උදව් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ගමේ වකුගඩු රෝගියෙක් කවුරු හරි අහිංසක කෙනෙකුට පිහිටට තියෙන එකම මුදල ආයෝජනය කරන ප්‍රධාන රටේ තියෙන ආයතනය තමයි සමූපකාරයේ සැමට උපකාර කරන එකා සැමට සැම එකාටත් කියන තේමා පාඩයේ බුදුදහමෙන් විද්‍යාමාන වී සැදුම්ලත් ලෝකේ එකම එක ව්‍යාපාරයයි තියෙන මේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය විතරයි. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා අදත් ප්‍රමාද වැඩි නෑ. මේ ව්‍යාපාරය තුල මහා දැවැන්ත සුවිශේෂී වැඩ කොටස් තියෙනවා. පහුගිය වසරේ කොරෝනාව සංගතය වෙලාවේ අපේ සභාපතිතුමා සිහිපත් කරා මුළු රටම කඩන් වැටිච්ච වෙලාවේ මරණය පෙනිපෙනී හඬා වැටෙන වෙලාවේ ඔබේ දරුවගේ කුසගින්න නිවුවේ මේ සම්පකාර සමිතිය. මුළු මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙම ජනතාවට කණ්ඩ දුන්නේ මේ සම්පකාර සමිතිය පල්ලෙපොළ. ඔබගේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට ගොඩ වෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න සම්බන්ධ වෙලා මේ ආයතනයෙන් ගන්න තියෙන ඵල ප්‍රයෝජන ටික ගන්න. ඒ වගේම මේ අධ්‍යාපන කටයුත්තේදී සුවිශේෂී වැඩ කොටසක් කරන්න විනයගරුක විශිෂ්ට ගුරු මණ්ඩලයක් සම්බන්ධ කරලා අපි මැදිහත් වීමෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක්ගේ මැදිහත් වීමෙන් ආරම්භ කළ අධ්‍යාපන ආයතනය තමයි පල්ලේපොළ නගරයේ තියෙන ජනහිත අධ්‍යාපන ආයතනය. අද දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ දරුවා පිළිබඳව අපිට තියෙන දුක වේදනාව මං හිතන්නේ මේ අම්මලා අප්පච්චිලා පිච්චි පිච්චි ඉන්න ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වෙයිද මොනවා වෙයිද? ශිෂ්‍යත්වේ නෙමෙයි අරමුණ. ඔබගේ දරුවා සුරක්ෂිත කරගන්න විදිය. මේ විදුහල්පතිතුමා සාක්ෂි දරයි මේ ප්‍රදේශයේ හැම පාසලකම මද්‍රව්‍ය හුවමාරු වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ හැම පාසලකම විනය විරෝධී කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. මේට විදුහල්පතිවරුන්ට ගුරුවරුන්ට කළ යුතු දෙයක් නැහැ. අපි දෙමව්පියන් නැටියට ලොකු වගකීමක් අපෙන් පැහැරහැරිලා තියෙනවා. අපි අඳින ඇඳුම, දරුවා සතියේදී අන්තවල පන්තියට අන්දවල යවන ඇඳුම සමහර වෙලාවට ඔබට උනත් බලාගෙන ඉන්න හරිම අප්‍රසන්න වේ ඇති. මොකද අඩ නිර්වස්ත්‍ර ඇඳුම්ම යවලා ඇඳලා මහා පාට යොමු කරපු හැටියේ දූෂණයකට ලක්වීම කියන එක සාමාන්‍ය හැම සිද්ධියක්. ඉතින් මෙන්න මේ දරුවන් වෙනුවෙන් ජාතික යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරන ආයතනයක් හැටියට අපි විශේෂ වැඩ කොටසක් පවරලා තමයි ජනහිත අධ්‍යාපන ආයතනය පටන් ගත්තේ. මේ අධ්‍යාපන ආයතනය තුල අපි බලනවා විශේෂ හැකියාවල් ප්‍රතිඵල පෙන්නු විශාල ගුරු මණ්ඩලයක් අපි යොමු කරලා තිබෙනවා. ශත වෙලට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා මෙතන එක ඉන්නේ ඔබට උසස් පෙළ දැන්ට වාණිජ විෂයන්, ගණිත විෂයන්, විද්‍යා විෂයන් ඇතුළු සමස්ත විෂයන් ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම ලබන සතියේ ඉඳලා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධ වෙලා අද මේ සභාවට පැමිණලා ඉන්නවා. අපි කොරියානු භාෂාව පෙබරවාරි මේ ලබන මේ දෙසැම්බර් මාසයේ ආරම්භ කරනවා. චීන භාෂාව, ජපන් භාෂාව අපි ආරම්භ කරනවා. දරුවන් යොමු කරන්න අපි අනාගතය ගැන සැලසුම් කරලා මේ කරන කටයුත්ත. ඉතින් මෙන්න මේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යනකොට ඔබ අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මං හිතන්නේ අර පාරට වෙලා මොනවා හරි ඕපාදූපයක් කතා කර කර අනුන් ගැන හොයාගෙන අර ළමයින්ට කොකම් පපා අතන අධ්‍යාපනයේට අම්මා ඉන්නවද ගියාද කොහොමද කියලා බලබලා ඉන්නවට වැඩිය හරවත් යමක් අරගෙන යන්න මෙතනින් හැකියාව ලැබෙයි. සමූපකාරයේ සමග අත්වැල් බැඳ ගන්න. ගමේ තියෙන ග්‍රාමීය බැංකුවෙන් අහන්න. එතෙන්ට යන්න. කතා කරන්න. මෙතෙන්ට එන්න. ඔබේ රුපියලෙන් ගොඩනැගුණු මේ ප්‍රදේශයේ පළාතේ ආර්ථික ශක්තියෙන් සුවිශේෂී ස්ථානයක් දරන බැංකු 20ක් තිබෙන කෝප් සිටි මිනි කෝප් සිටි රථවාහන තියෙන දැවැන්ත ආයතනය තමයි සමුපකාර සමිතිය පල්ලෙපල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සමිතියත් සමග අත්වල බැඳ ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියලා කියන්නේ දිරුම හොඳයි. ලැබෙන වරමත් බොහොම හොඳයි. හැබැයි අසීරුයි. වරම හොඳයි දිනුම අසීරුයි. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන්නේ නෝනාවරුනි මහත්තුරුනි මං හිතන්නේ මේ පාර ලක්ෂ 3කට ආසන්න ගාණක් මේ විභාගෙට වාඩි වෙනවා. හැබැයි මේ ලක්ෂ 3ක් වාඩි වෙලා 35000ක් වගේ ප්‍රමාණයකට ශිෂ්‍යාධාර හෝ යම් දෙයක් ලබා දෙන්න ලකුණු කාණ්ඩයක් දාලා දෙනවා. ඔබම ගෙදර ගිහිල්ලා හිතන්න සමහර වෙලාවට වාඩි වෙච්ච දරුවන් ලක්ෂ 3යි 25000ක් ගන්නවා 35000ක් ගන්නවා මේ 35000 කණ්ඩායම ගන්න ලකුණු වැඩියෙන් ගණ්ඩ ගණ්ඩ ලකුණු මට්ටම ඉහළ දානවා. සමහර වෙලාවට 160යි කියනවා. 160 එනකොට ප්‍රශ්න පත්තරයකට උත්තර ලියලා ළමයෙක් ගන්නවා ලකුණු 80ක්. සුවල්ප දෙයක් නෙමේ 100න් 80ක් කියන්නේ ප්‍රතිශතය කොතනද තියෙන්නේ? ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශිෂ්‍යාධාරයට වැඩිය හොඳ පාසලක් කියන එක. අදත් මම කතිකාවතක් ඇති කරන්නේ ආණ්ඩුකාරතුමත් එක්ක මේ පළාතේ අධ්‍යාපනයේ නගා සිටවන්නේ කොහොමද? අර අපේ මහදිසාපතිතුමිය කිව්වා වගේ ජාතිය නිර්මාණය කරන්න අධ්‍යාපනයේ යොමු කරන්නේ කොහොමද? දෙමව්පියවරුනි ලංකාවේ අධ්‍යාපන කලාප 86යි. අපි ඉන්න තැන මම කියන්නේ 86යි. මාධ්‍ය ඉස්සරහ කතා කරන නිසා. මේ මට්ටමට අපේ දරුවන් ඉන්නකොට අපි කොතනද ඉන්නේ? අපේ කුමක් හෝ දෙමව්පියන් හැටියට හෝ ජාතික නායකයන් හැටියට අපේ යුතුයකමක් පැහැරහැරිලා තියෙනවා. ඔබේ යුතුයකමක් පැහැරහැරිලා තියෙනවා. මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට වාඩි වෙන ළමයා වාඩි වුණා සමත්. මගේ අදහස. අපිට තියෙන පාසලක් කියන ගැටලුව විතරයි. පාසලත් හොඳ පාසල් තියෙනවා දැන් මේ පළාතේ මේ කොට්ටාසේ. පාසල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අකුරම්බඩ ජාතික පාසල්, මහබෝධි විද්‍යාලය, අකුරම්බඩ ප්‍රයිමරිය, මේ වගේ මිල්ලවාන විද්‍යාලය, වගේ විශාල පාසල් ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. මේ පාසල් තවත් පෝෂණය කරලා දරුවන් හොඳ තැනකට අරන් ගිහිල්ලා හොඳ ජාතික මට්ටමට යන්න පුළුවන් රටට ජාතියට ආගමට වැඩදායි දරු පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමට තමයි අපේ වෑයම. ඒට සියලු දෙනා ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන්න. සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ සමග අත්වල බැඳ ගන්න. ඕනෑ අවස්ථාවකදී කතා කරන්න. සමහර වෙලාවට පහුගිය කාලෙන් සම්පකාරය කියන එක පෙන්වන්න බැරුව හිටියේ. සියලු හොඳ අවසන් වුණා ඉන්ධන ටිකේ. ඉන්දන වලින් සියලු හොඳ අවසාන වුණා. හැබැයි 100ක් කරලා එකක් බැරි වුණාම ජනතාවගේ හදවත තුල තවත් රැව් දෙනවා තව 99ක් මේ ආයතනය කරයි කියලා. ඒ 99 නිසා අපි තවමත් අපේ සභාපතිතුමාලා අපි තව මේ මේ මේකේ ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. පෞගිය අරගල කියලා මුළු රටේම ක්‍රියාත්මක වුණා. මෙතුමාලගේ මනුස්සකම් යුතුයකම් නිසා වචනකින්වත් හිංසාවක් සභාපතිතුමාලට කවුරුවත් කළේ නැහැ. පළාත්වල රටවල් වල මිනිස්සුන්ට සභාපතිවරුන්ට ගහනවා ගෙවල් ගිනි තියනවරුවා මේවා කරා. ජනතාවගේ හදවත තුළ ජීවත් වෙන කිසි කෙනෙකුට කිසිම දවසක හිංසාවක් පීඩාවක් වෙන්නේ නැහැ මිත්‍රවරුනි. එසේනම් ඔබට අද වාසනාවන්ත දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යම් දෙයක් අද දරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ලබා ගන්නවා කියලා මට නිසකයි. මේ අවස්ථාව මේ යුගයේ මේ දවස් කීපය ඇතුළත ගෙදරදි පොඩ්ඩක් හිමීට හිමීට දන්න ටික වැඩිය ගහන්න අයින්න ටොක්කලා ඉන්න කණෙන් අදින්න නැතුව හිමීට කියලා දෙන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් කරන්න දීලා ඒ ටයිම් එක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මොකද මම ප්‍රායෝගිකව දන්නවා මගේ දරුවෝ දෙන්න ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් කරගත්තේ මම ටිකක් කැප වෙලා. දකින දකින සම්මන්ත්‍රණ අරහමේ ගුරුවරු ළඟට දොක්කයි යන්න එපා එක්කෙනා එක්කෙනා උගන්වන ක්‍රම වෙනස්. එක්කෙනා එක්කෙනා කියලා දෙන ක්‍රම වෙනස්. මෙතෙක් කල් ආපු ඒ ශිෂ්‍යත්ව ගුරුවරයා ළඟ තියන්න කාගේ ඕ. ගමේ හරි අල්ලපු ගෙදර හරි Taman ඉගැන්නුවා නම් හරි එතන තියන්න. දන්න දන්න හැම තැනකටම ඇදන් දුවන්න එපා. ළමයාගේ මනස විකෘති වෙලා ප්‍රශ්න පත්‍රය ගත්තට පස්සේ මේ පිස්සු වගේ හැදී. ඒක නිසා සැහැල්ලුවෙන් ගත කරන්න දෙන්න මේ යුගයේ. නැත්තම් දැන් ඕන් හෙට උදේ තව සම්මන්ත්‍රණයක් වුත් අද හවසම එක්කන් ගිහලා ඇතව තියන් ඉන්නවා. නේද? නිකන් දෙනවා කිව්වොත් ඉතින් අපේ <laughs> නේද? කාන්තා පාර්ථ ඉතින් කැටි පාර හරි ගන්නවා. ඔය දෙනවා නිකන් දුන්නොත් ඒක හරි ගන්නවා. එහෙම ගන්න එපා. හරවත් දේ වටිනා දේ පමණක් ගන්න. ගුරුවරයෙක් හොයනකොට ඒ ගුරුවරයාගේ පැටි ගිරියම හොයලා දෙන්න. අද වැඩියෙන්ම සමහර වෙලාවට මාධ්‍ය යන්නේ ගුරුවරුනි අපචාර කළයි කියලා. ඒ අපචාර නෙමෙයි. අපිට කොහොමද ඉස්කෝලේ යන දවස්වල ගහලා දින ගහිල්ල ගුරුවරු. ඒ අයට ඒ ඇත්තන්ට බුදු බවත් වෙන්න තමයි අදත් අපි මේ විදියට ඉන්නේ දෙපයින් හිටගෙන. අද ගුරුවරු ගහන්නේ නැහැ ඇයි? ගැහුවොත් අපචාර. කඩෙන් ඇද්දොත් අපචාර. බඩට යන්නොත් අපචාර. අපිට එහෙමද කරලා තියෙන්නේ? අපිට ගහලා ඇති ගස් නග්ගලා. අද තැඹිලි ගහකට බඩ ගැවුවොත් හෙට ගොඩ කරලා ගහනවා ආයි. නැගපිය කියලා. ඒ කරන නිසා තමයි ඒ ඇත්තන්ට බුදු බවත් දෙන්න. අදත් විදුහල්පතිවරු ඉදිරියට ගියාම ගුරුවරු ඉදිරියට ගියාම අපි තවමත් ගරු කරන්නේ. මෙවැනි සමාජයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. මෙන්න මේ අපචාර සහ අනිකුත් අනිකුත් මානව හිමිකම් කියලා අපේ ජාතියේ ව්‍යසනයට ආපු දේවල් නිසා ඔබගේ දරුවා පාසලට ගියාම විදුහල්පතිවරයා බලන්න හෙන ගහලා ගියත් කමන්නේ කියලා ඉන්නවා. මොකද මෙතුමාලාගේ රස්තාවක් නැති වෙලා කිරෙත් ලඟලා යන්න ඕන ළමයෙකුට බැන්නෝ. නැත්තම් ගැහුවෝ. අම්මා අප්පච්චිලා විජහට දුවනවා පොලිසිය පොලිස්පතේ කවුරු හරි අල්ල ගන්නවා ලෝය කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා ලියනවා ඕන් ජාතියේ අවාසනාව කෙලසීම පට්ට යනකම් ගුරුවරයෙකුට ගුරුවරයෙක් දරුවෙකුට ගැහුවත් කවදාකවත් වෛර චේතනාවෙන් සිතින් ගහන්නේ ගහලත් නැහැ ඉතිහාසෙ සමහර ඉතින් ඔය කාලකන්නිකමක් පටිසන් දෙන්න පුළුවන් ඔය පෞද්ගලික කරුමයා ඒ ඇරෙන්ඩ සීයට අනු නමයයි දසම අනු නමයක්ම ගුරුවරයා කියන්නේ මහා පූජනීය වස්තුවක්. අපි තවමත් ආදරේ තවමත් දන ගහලා වඳිනවා. ඒ දේ දරුවට gederin පුරුදු කරන්න. දරුවට gederin පුරුදු කර නැත්නම් ඔබට බලු කූඩුවේ ළඟින්න තියෙන දිනය වැඩි ඈතක නොවේ. ඒක නිශ්චිතයි. එසේනම් වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයේ 10 අපි තේ ඒක දෙනවා. එතන බය වෙන්න එපා. මේ වැඩමුළුව අවසන් කරන්නේ අතන කෑම දරුවන්ට දෙන්න ඔබට එතෙන්ට යන්නත් කාල වේලාව තියලා. අවුරුදු 16ක් කරලා හොඳ අත්දැකීම් දෙනවනේ. ධම්මදියා ගිහිල්ලා පුතේපත් එක පුතේපත් එක කෑම එක කියලා අර ජනෙල්ලෙන් එබියෙමි දෙපැත්තට වතුර බෝතලයේ කෑම එක කියා ඉන්න එපා. දරුවට අසනීපයක් වුණොත් අපේ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. වතුර එකක් ඕනේ කිව්වොත් වතුර එක දෙන්න කාර්ය මණ්ඩලේ ඉන්නවා. බඩ කිනී කිව්වොත් කන්න දෙන්න කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. මොකද ඕනම ප්‍රමාණයක් ගමනක් ගෙනහිල්ලා හෝ ඕන දෙයක් කරලා සංවිධානාත්මකව හසුරවන්න අපේ ටීම් එක දන්නවා. මොකද පහුගිය කාලේ බස් ටිකක් අනුරාධපුරේ ගෙනිච්චා එක්දස් පන්සීය සෙනක එති මෙතන වන්න සෙනක දෙසීයක් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමේ දරුවෝ හය හත්සීයක් අටසීයක් ඇති ඒක නිසා ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා මේකෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න මෙතුමියගෙන් දෙයක් මම ඉල්ලීමකුත් කළා මේ ප්‍රදේශයේ සතියකට දවසක් වගේ වැඩමුළුවක් කරන්න පටන් ගන්න මේ අයට උදව්වක් වශයෙන් කීයක් හරි හොයාගන්න කියලා පොඩි කැමැත්තක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ කොළඹ ගම්පහ මහනුවර අනුරාධපුරයේ විවිධ ප්‍රදේශවල වැඩමුළු කරනවා එතුමිය දායකත්වය ලබා දෙයින් පස්සේ මව සහ දරුවා පිළිබඳව ඩීඑම්එන් ආරච්චිගේ කතිකාචාර්යතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපි නොයෙකුත් වැඩසටහන් වලට ජාතික මට්ටමේ පළාත් මට්ටමේ සහභාගී වෙනකොට ඔවුන් කතා කරන්නේ පල්ලේපොළ විදේශ සේවා සම්පකාර සමිතියේ සම්පකාර ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරොත් පල්ලේපොළ විදේශ සේවා සම්පකාර සමිතියේ සාර්ථකත්වය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ සාර්ථකත්වයට නායකත්වය දෙන අපේ පල්ලේපොළ විදේශ සේවා සම්පකාරයේ සමිතියේ සභාපති දේශමාන්‍ය දේශ ශක්ති පරිසරවේදී අපේ සම්පත් දියණිගේ මැතිතුමනි ඒ වගේම පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශ සභාවේ අපේ ලේකම්තුමිය මේ පල්ලේපොළ කොට්ටාසියේ තිබෙන ජාතික පාසල අකුරම්බඩ වීර කැම්පිරිපොළ ජාතික පාසල නියෝජනය කරන මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා සිටින අපේ ආදරණීය සරන් ජයසිංහ විදුහල්පතිතුමා ඒ වගේම මේ කටයුත්ත සඳහා සම්බන්ධායකත්වය ලබා දීම සඳහා සහභාගීලා සිටින ඔබ සියලු දෙනාට දැන් තව සුළු මොහොතකින් එතුමියගේ හඬ අවදි කරයි ඒ වගේම එතුමියගේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරයි. ඒ නිසා අපේ මේ සහභාගී වෙන සම්පත්දායක මහත්මියගේ අවසරයි ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතික දායක මහත්මයා ඇතුළු සම්පකාර දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් සහභාගීලා සිටින සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අපේ උපසභාපති රුක්මන් රත්නායක මැතිතුමා ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වගේම සාමාන්‍ය අධිකාරතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ මහසභා නියෝජිතින් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි වගේම ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම හිතනවා සභාපතිතුමා දීර්ඝව කතා කරපු නිසා මම විශේෂ යමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපේ මාධ්‍යවේදී මහතුරුනේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මේ වැඩසටහනට සුබ පතන්න. අපි දන්නවා අද එක් පැත්තකින් පැවැත්වෙන සිස්සත්ව සම්බන්ධනේ එතන සභාපතිතුමා කල්පනා කළා මේ සම්බන්ධයට ඇවිල්ලා මව්වරුන් විශාල වෙලාවක් නිකන් කතා කර කර එහෙම නැත්නම් කාලය ගෙවනට වැඩිය ජීවිතයට හරවත් යමක් තමන්ගේ හැකියාව තව දියුණු කරගන්නට යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සූදානම් කර හොඳයි කියලා තමයි මේ අවස්ථාවේදී මෙම ස්ථානයේ වැඩසටහන පවත්වන්නේ. එනිසා සම්පකාර ව්‍යාපාරයේ වගේම ග්‍රාමීය බැංකු හරහා නොයෙකුත් අද වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කාන්තාවන්ට අද මේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරන සභාපතිතුමා අපි අපේ ආර්ථික අසුරණ ඇටි අපට කියලා දුන්නේ මේ ආර්ථික විශේෂත්වය නෙවෙයි ගෞතම බුදුන් වහන්සේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපේ පවුලක පවුලක ආර්ථික අසුරවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ தත්ත්වය අපි අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඒ වගේම සම්පහාර ව්‍යාපාරයට බද්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා නම් ග්‍රාමීය බැංකු හරහා තියෙනවා සුවන් රැකියා වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒ වැඩසටහන් වලින් පොලි අඩු ණය වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒ වලින් සම්බන්ධ වෙලා මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. අද මහුම් ශේත්‍රය ගත්තොත් ලංකාවේ තමයි වැඩිම ඇඟලුම් ශේත්‍රයට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඇඟලුම් ශේත්‍රයට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අයටත් පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම අනෙකුත් කටයුතු වලටත් ඒ වගේ දැන් රූපලාවන්‍ය ශේෂ්ත්‍රයක් විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් රැකියා තියෙනවා. සමහර රූපලාවන්‍යකේ අපේ නගරෙත් ඉන්නවා. ලක්ෂය හැමාර මාසෙට වැඩි හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර වෙඩින් එකට ලක්ෂයක් වගේ අය කරලා ඇත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අපිට හරි කනගාටුයි දැන් කාන්තාවන්ට පුළුවන් වෙන්න තමන්ගේ ටිකවත් අඩුම තරමින් ඉගෙනගෙන කරගන්න. එතකොට අර දෙන මුදල් ඉදිරි වෙනවා. ඒ නිසා අද ඒ අවශ්‍ය දෙයට මේ වියදම් කරන්නේ අනවශ්‍ය දෙයට. ඒ නිසා මේක හොඳින් තේරුම්ගෙන ඔබ සියලු දෙනාගේම දරුවන් දැන් අධ්‍යාපනයේ ශිෂ්‍යත්වයට යොමු කරලා තියෙනවා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල මේ සම්පකාර සම්මන්ත්‍රණය හරහා එහෙම නැත්නම් මේ වැඩපිළිවෙල හරහා ඔබේ දරුවන් කරමින් ඔබත් යම් කිසි දෙයක් මෙතන මේ ආවට වැඩි අපට යම් කිසි දැනුමෙන් සම්බන්ධ කරලා යන්න කියන ප්‍රකාශය කරමින් මම මගේ කතාව පටන් ගන්න ඔබ සිල්වා තමයි සුබ අන්තිම පරිවේශවල සාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමා ජගත්වත්න ප්‍රසන්න කුමාරතුමා කතා කළේ ඉන්නේ හැම දිනාගම බලාපොරොත්තු තමයි විතරතුමි අපි ප්‍රාතිය ගොඩ ගන්න වැඩ පිළිලා තියෙනවා බොහෝ විට කල්පනා කරන රැඩිය මේ රට දැය ඔබ අප මේ සියලු දෙනාම ශක්තිමත් නැගී හිටියොත් මයිත්‍ර මොනවා හරි ශේෂ්ත්‍රයක් ඉස්සරහට යන්න තමයි ඒක නම් අපේ වාසනාව අපේ වාසනාව අපි හදවතට තියෙනවා ඒ නිසා අපි ආරාධනය කළා මේ වෙලාවේ මේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය තමයි මෙතුමිගේ දේශනාව මොකද මෙතුමි බොහොම කාර්යබහුල ඉස්සරහට ලංකාවේ කොහේ ගියත් ඔබ සමහර විට රූප වාහිනිය e වල IT ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වැඩසටහන් දැක්කොත් මේ ඒකට නෙවෙයි ඉන්දිය ඩිප්ලෝමාදාගේ කේස් එකේම NVQ සහතිකලාභිය දිවයිනේ විශිෂ්ටතම කාන්තාවන් 10 දෙනා අතරින් ප්‍රමුඛතාවය දෙමිටි වුණු වාසනාවක්. මේක දක්ෂණිය ඔබ දන්නවා දෙරණ නාලිකාව රූපවාහිනී, ඒතර IT e නුගසේවන වැඩසටහන් ඒත් එකම පුනරුත්ථාපන අධ්‍යයන ආයතනයේ උපදේශිකාවක් ඒත් එක්කම ප්‍රජාතුල ස්ථේකකේ උපදේශිකාවක් කටයුතු කරමින් පල්ලේපොළ සම්පකාර සමිතියේ විශේෂී ලිපිකට අද කොවිඩ් වෙන් ඇය කරන්නට ලැබිණි අපි තවතු ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා අනුරා රත්නායක මැතිතුමනි ඔබතුමීට ආරාධනය කරන මේ දෙසම පවත්වන්නට සියලු දෙනාම යමක් අපේ උදාතර සම්මාන සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම ඒ වගේම අකුරඹඩ ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරීතුමා මහසභා නියමිත මහත්ම මහත්මීන් ඒ වගේම පල්ලෙපොළ විදුලි සේවා සමුපකාර සමිතියේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා ප්‍රධාන කොටගත් කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු මාධ්‍යවේදී මහත්තුරුනි නම් කිව්ව නොකිව් තමුන්නාන්සේලා සීලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. යලිත් වතාවක් අවසරයි. මම හිතන්නේ කොපමණ වැඩ රාජකාරිය තිබුණත් මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය සැකවීම ශක්තිමත් කරන්න දේශපාලන ජාතියාගම් කුල ભેදයකින් වර්ණ ભેදයකින් පක්ෂ ભેදයකින් යම් කෙනෙක් උදව් කරනවද මම දැක්කේ වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම జగත් වසන්ත දිසානායක මැතිතුමා ඔබගේ හෘද සාක්ෂියට අත දීලා ඇහුවොත් කියාවි එතුමාට දේශපාලනයක් නැහැ තරාතිරමක් නැහැ ජාතියක් පක්ෂයක් කුලයක් ආගමක් නැහැ ඒක නිසාවෙන්ම තමයි ප්‍රාදේශීය සභාව තුළ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සනිටුහන් කරන්න රැඳී ඉන්නේ. ඉතින් එතුමා මේ ස්ථානයට මගේ ආරාධනයට මගේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ආරාධනයට පැමිණියා. මේ ප්‍රදේශයට වසන්තය උදා කරන ඔබතුමා ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශාල වැඩ සම්භාරයක් ප්‍රාදේශීය සභාව තුළින් ඉෂ්ට කරන එතුමාට බොහොම ශක්තියක් ලබා දෙන ලේකම්තුමියනි ඔබතුමිය ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම සමෝපකාර දෙපාර්තමේන්තුව කියවූ සැනින් පල්ලෙපොලට සුවිශේෂී මධ්‍යම පළාත තුළ අතිගරු ජනාධිපති සුරතින් තෙවරක් රන් සම්මානයේ පිදුම් ලබන වෙලාවේ විශිෂ්ට ඇගයීමකට අප ලක් කර කොමසාරිස්තුමා නියෝජනය කරමින් පැමිණි මූලස්ථාන පරීක්ෂකතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරි මහත්ම මහත්වීන් ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා ඒ වගේම ඔබතුමාලගේ දුවා දරුවන්ට නැන පහන දල්වන මේ දේශයේ මේ ජාතියේ මේ දරුවා නැමැති බීජය රෝපණය කරන විදුහල්පතිතුමාලා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමාලා සියලුම දෙනා පැමිණලා පහළ මාලේ ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනා නියෝජනය කරමින් මේ ස්ථානයට පැමිණ සිටින අපේ ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමනි ඔබතුමා ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. මෙවැනි විශාල වැඩසටහනක් මෙවැනි ජාතික යුතුයකමක් මේ ප්‍රදේශයට ඉෂ්ට කරන්න ප්‍රාදේශීය සභාව සහ සමෝපකාරයේ සමග අත්වැල් බැඳගෙන මේ යන ගමනේදී ඔබේ දරුවන්ගේ වැඩසටහන සඳහා අදත් ලක්ෂ 10කට වඩා මුදලක් අපි ආයෝජනය කරනවා. මේ ආයෝජනය කිරීම සඳහා මට ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන මගේ උපසභාපතිතුමා ඇතුළු ගරු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම මේ සමස්ත සමාජික ප්‍රජාව නියෝජනය කරන උත්තරීතර මහසභා නියෝජිත මහත්තුරු මහත්මීන් සමාජික ප්‍රජාව ඒ නිලධාරීන් මේ ස්ථානයට පැමිණ සිටිනවා. ඒ සමස්ත දෙනා ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බැංකු නම් කිව් නොකිව් සියලුම දෙනා ඉතාම ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද විශේෂ සම්පත්දායකයන් ලෙස අපි සමග සම්බන්ධ වී තිබෙන ඔබ නම් සමහර වෙලාවට අනන්තෝ කාන්තාවන් නම් දැකලා ඇති පිරිමි නම් දැකලා අඩු ඇති මමත් එකපාරක් දෙපාරක් දැකලා තියෙනවා නමුත් ඔය කොළඹ වැඩසටහන් වලදී ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන් වලදී බොහොම සම්බන්ධ ඒක හොඳට අහලා තියෙනවා සමහරට උවමනාවෙන් අහන්න නැතුව ඇති අද ගෙදර ගිහිල්ලා අහන්න නෑ මං ගැන හැඳින්වීමක් කරා. ස්තුතියි. මම මේ වවුනියාවේ ඉඳන් එන ගමන් පාන්දර දෙකයි එද්දි ඒ ඇවිල්ලා සභාපතිතුමාගේ බල කිරීමට ආරාධනාවට නෙමෙයි හැබැයි ඈ. බල කිරීමට තමයි මම අද මේ ආවේ. ඒ හින්දා කටහඬ චුට්ටක් වෙනස් ඇති. ඊයේ දවස පුරාම වැඩසටහනක් අදත් ඉතින් නෑවිත් බැරි නිසා ආවා. මට චුට්ටක් කියන්න බලන්න ඔයාලා ගෙදරින් ආවේ කීයටද? හයට පිටිපස්සේ අය සද්දේ මදි දරුවා ශිෂ්‍යත්වයේ ක්ලාස් එකට දාන්න පරක්කු වුණොත් අම්මා කෙනෙකුගේ හඬ ඔය වගේ නෙමෙයි. නේද? ඒ නිසා කියන්න කීයටද ගෙදරින් ආවේ? 6ට. එහෙනම් ඔක්කොමලා පොඩ්ඩක් නැගිටින්න. දැන් මේ ක්‍රමවේදය තුල දැන් විල්ගම්මෝ ඉන්න අවුරුදු 8 9 අපිට රිලීස් කරලා දෙන්න බැරිද? පොත ගුරු හිඟයක් තියෙනවා. රිලීස් කළොත් ඒ විෂය උගන්වන්න කවුරුත් නැහැ. අපේ ගුරුවරයාගෙත් මානවයික දාර්ශනිකම් කඩ වෙනවා අවුරුදු 5කින් යන්න ඉන්න ගුරුවරට යන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අපි බලෙන් රඳවගෙන ඉන්නේ දරුවන්ගේ යහපත සඳහා. නමුත් ඒ ඒ ඒ ගුරුවරයා මාරු කරත් වෙන්නේ දැන් මාරුවේ මිල්ල. දේශපාලන අධිකාරිය හිතවතුන් හරියට ඉල්ලනවා මාරුවේම ඇවිල්ලා මේක කළ දෙන්න කොහොමද කරන්නේ? කියන එක හිතන්නේ නැහැ කවුරු. මේ තියෙන බුරු අඩුව ඊපෙන්දා අපේ ප්‍රබලයක් කියන්නේ මාත් එක්ක හිත හොඳ නැතුව ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මම කොහොම මම කල්පනා කරන්නේ දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබා දීම ඇර අනෙක් පහසුකම් නෙමෙයි පළවෙනි කාලේ. දරුවන් මහා මගට බස්සන්න බෑ ගුරුවරුන් නැතිව. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න ඕන මේ ගුරුවරු 27000යි දැන් අපි ඉල්ලලා දෙන කාඩර් කමිෂන් එකෙන් 33000 වෙනකම් අනුමත කරන්න. <coughs> කරන්න කියන්නේ. ගිය සතියේ ඉස්සෙල්ලා සතියේ අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මම හම්බෙන්න ඇවිල්ලා අරවින්ද කුමාර් ඉල්ලුවා ඌව පළාතෙන් මෙහෙට ගුරුවරයෙක් අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න කියලා. මම කිව්වා කාඩ් එක නැතුව දැන් 250ක් ඉන්නවා තවම අපිට. අන්තර් පළාත් වලින් මෙහෙට එන්න ඉන්නවා 250ක් දැන් ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ගන්න බෑ පඩි ගෙවන්න විදියක් නැහැ. හේතුව අපිට කාඩ් එක අනුමත කරලා නැහැ. කාඩ් එක අනුමත කරලා නැත්නම් පඩි ගෙවන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා අරවින්ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටත් මම කිව්වා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාටත් ඔබතුමා ගිහින් අපිට කාර්ය කනුමත කළා දැන්. දැන් ගිය සතියේ මට කතා කරලා හිටපු ජනාධිපතිතුමා. පොළොන්නරුවෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නව අරගන්න කියලා. මං කෝ ඔබතුමාලා මට උදව් හැටියට ගිහින් කාඩ කමිෂන් එකට ගිහින් මේ 33000 අනුමත කළා දැන්. ඒකර මං ඔක්කොම ගන්නම් කියලා. ඇත්තට මේ ගුරු ප්‍රශ්නය තියෙනවා. ගුරු දෙන්නේ කොහොමද කියන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඉතින්. කොහොමද තුලනය කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය විෂයට දැන් අපි ඊයේ පෙරේද ගත්ත ගුරුවරු ගත්තන අවශ්‍ය විෂයට ඉන්නවද කියන එක ඒකේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඊළඟට අර ගුරුවරුන්ට පුහුණුව. ඔවුන්ට පුහුණුව දුන්න අර මේ අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා වගේ පුහුණුවක් දීලා නැහැ. ඉතින් ඉදිරියේදී දැන් ගුරු විද්‍යාල මේ අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ වලින් 8000ක් ජනවාරි බඳව ගන්න. ඒ වගේම තවත් අමතරව 5000ක් බඳව ගන්නවා කියලා තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා කිව්වේ. මංකව වැඩිම ප්‍රමාණයක් අපිට දෙන්න මධ්‍යම පළාතේ දෙනවා. 8000න් එතුම 2000ක් දෙනවා කියලා ඒ අවස්ථාවේ කිව්වා. හැබැයි ඒකත් එක්කම පෙන්ෂන් යන ගාන. දැන් මේ දෙසැම්බරෝ තව යනවා. දැන් අර මෙතුමා කිව්වා වගේ ඉස්කෝලේ පෙන්ෂන් යනවා. එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ ඒ විෂයට කවුරුත් නැහැ. ඉතින් අර මෙතුමගේ ඉස්කෝලේ ගියහම පළවෙනි පන්තියට ටීචර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කොහොමද තුලනය කරගන්නේ කියන අපිට දැන් බලධාරීන්ට ප්‍රශ්නයක් මේ. ඉතින් මම හිතන ගුරුවරු හම්බුනත් අනිවාර්යෙන් මම නම් කැමති අධ්‍යාපනය දියුණුවට කොහෙත් මේ මධ්‍යම පළාත පළවෙනි ස්ථානයේ වෙන්න බෑ. එහෙම කරගන්න ඉතින් නමුත් දැන් හොඳයි තාත්තේ නමුත් පුළුවන් වුණොත් අප පුළුවන් විදියට කොහොම හරි මේක තුලනය කරගමුද දරුවන්ගේ යහපත අපේ බලන්න පළවෙනි ස්ථානයේ දරුවන් ඉහළ ප්‍රශ්න තමයි. ඉතින් ඔබතුමාලා කරපු සේවය ඇත්තටම අපි අගයන ඒ වගේම අර විශේෂයෙන්ම දැන් රටේ තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය අරදී අපිට මම හිතන්නේ ලැබෙන අවුරුද්දේ අපිට ලොකු ප්‍රතිපාදනයක් ඒ කියලා සංවර්ධන කටයුතු සහ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන්නේ රට වැඩිච්ච තත්ත්වෙට. ඉතින් ඒකට මම හිතන්නේ හැමෝම කියනකොට එක්කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දීලා හරියන්නේ නැහැ මේ සියලු දෙනාම සමස්ත. වගකීම් ගත්ත පහුගිය කාලේ මම හිතන්නේ හැමෝම පොඩි එක ආකාරයේ වග කියන්න ඕන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමුණත් දැන් මෙතනින් ගොඩ එන්න එපා. ගොඩ එන්න ක්‍රමවේද හදා ගන්න නැතුව මොකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ආයවැයෙන් අපිට මුදල් ලැබුණොත් අපි මේ කාර්ය මම ඇත්තටම පහසුකම් දෙන්න කැමතියි. මොකද ආපු හැටිය අපේ ආන්දරේ පළවෙනි 2020 ඉරිවෙන් අධ්‍යාපනයට විතරක් මම මිලියන 30ක් දුන්නා. ඔය ලංකාවේ දුන්නා. කිසිම පළාත් සභාවක දීලා නැහැ. මධ්‍යම රජයන්වත් ඒ ගාන දීලා තිබුණේ නැහැ ඒ වෙනකොට. මම තමයි මිලියන් 30ක් දීලා අපේ පිළිවෙන් අධ්‍යාපනය නගා සිටවන ඒවලින් සල්ලි තිබුණා. දැන් 21කින් පස්සේ මේ අර්බුදය සමග ඊට දැන් ඇත්තට දැන් ඉල්ලුවා මේ টয়ලට් එකක් හදලා දෙන්න කියලා ඔබතුමාගේ ඉස්කෝලේ. ඒකටවත් සල්ලි දෙන්න විදියක් නැතුව තියෙන්නේ හරි ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මේක. කොහොමද කියන්නේ? ගොඩක් ප්‍රශ්න ඊළඟට දැන් ඔබතුමාගේ ගොඩනැගිලි විදිහට මම ඒකත් දැන් කතා කරන්න. මට මේ ඔබේ අජිත් ගන්නකොට බලන්න ඒක කැප්ටස් වගේ එතකොට මේ ඕකත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න මේ. නැත්නම් අපි හරි කැමති මේකට අපේ දරුවන් සභාපතිතුමන් තාක් කියන බරපතල ප්‍රශ්න මේ අකුරම්බඩ මේ පල්ලෙකොළ දක්වා කුරම්දහරා යන මාර්ගය. මේ මාර්ගය බොහොම අපලංග මේ අනුගමනය මේ මාර්ගය නිසා පාසල් වලට ළමයි පැමිණීම සහ මේ පාසල් වලට ළමයි ඇතුළත් කිරීම දෙමව්පිය මෙලිකමක් දක්වනවා. මේ මාර්ගය සකස් කර ගැනීම තමයි අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට අතුරු මාර්ග වලින් අපි වාහන අතුරු දාන කියලා ඔබතුමාට කියන්නේ නැහැ. වෙනත් පාසලකට තමයි යන්න ඕනේ. දැන් පුදනග පාසල් වලට ඒ නිසා දැන් යාත්‍රික පාසලට යන ප්‍රමාණය වෙනවා. ප්‍රධාන විශාල බස්රට 12ක් සහ වෙනත් බස්රට වෙන බස්රට 34 කින් ළමයි පාසල් වෙනවා. අපේ සම්මේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය කරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට අනුකරතුමනි මේ අපේ පාසල මේකට ඇතුළේ වල ජාතික පාසල මධ්‍ය විද්‍යාලය ගැන කන්නගර මහත්තයා මුල්ගල් තියෙන පාසල ඇතුළේ කරන්න නම් කරන්නේ එක එක මේ ප්‍රථම මතවාද තිබුණා ලොක් සටහන් පොතේ පන්නගර මහත්තයාගේ පස්සමින් සටහන් කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි මධ්‍ය විද්‍යාලය කියලා. මුල්දවිත උපාසකයා මම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කියලා මේක පෙන්වයිට දවසක් පිළිගත්තා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා පළවෙනි මධ්‍ය විද්‍යාල හතරම කියලා කැප්ටන් පොලේ ජාතික පාසල මධ්‍ය විද්‍යාලය ඇතුළත් කියලා. ඊළඟ අනුගාරිතුමනි දැන් අපේ පාසල කවුරුහරි ප්‍රතිඵල 184යි මහත්ක් තියෙනවා. අපි තෝරාගෙන ජාතික පාසල මතකීපියාට විභාග මට්ටමින් තෝරාගත් ළමයි අපි ගන්න. මොකද මේක දුෂ්කර ගම්මාන තියෙන අහිංසක මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රදේශයන් නිසා ලකුණු බෙදකින් තොරව අපි ළමයි ගන්නවා. එහෙම ලකුණු නැතුව තෝරගෙන ගත්තා නම් අපි ගත්තම 100 100 ලකුණු පෙන්නන්න අපහසු නෑ. 2020 ප්‍රතිඵල ගත්තොත් විෂයන් ප්‍රධාන විෂයන් පහකට 100 100 ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඒ වගේම අඩුම ප්‍රතිඵල තියෙන ගණිතයේ 178යි. ඊළඟට මේ ඉංග්‍රීසි 179 මේ විදිහට ඉහළ ප්‍රතිමා මාලාවක් පෙන්වලා දෙනවා අපි කොටස් අධ්‍යයනය ඉන්නවා. මේ පොත් මේ කලාපෙන් තමයි මේක ඇනලයිස් කරලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. හොඳ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණයක් අපි වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ පළවෙනි කොටසේ 2020 වර්ෂයේ ඒ නවයේ ගත්ත පාසල් වලින් වැඩිම ඒ නවයේ ප්‍රමාණයකුත් අපිට තිබුණේ. අනිත් ස්වරවල තියෙන ප්‍රමාණය මම දන්නේ මම කියන්නේ ගොඩක් නේද ඒවල ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඊළඟට මේ අන්ධකාරකුමනි 2016 කලාපයේ හොඳ පුරුදු වෙලා පෙන්නීමේදී හොඳ උපාසල ළඟ උපාසල වැඩිම ගොඩනැගිලි පැකේජ් අපිට ලැබුණා ඊළඟට 2018 මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු ගෞරවයක් ඉදිරිපත් කරන පාසල 2018 වර්ෂයේදී පාසල් පද්ධතියකින් පාසලක් තුලින් මලල ක්‍රීඩා තරගයේදී අන්තර්ජාතික වාර්තා දෙකක් තිබුණා. එකක්වත් වෙන වාර්තා කරන්නේ අන්තර්ජාතික වාර්තා ටික එක අමාත්‍යංශයේ මේක දෙමතිසේ අන්තර්ජාතික වාර්තා දෙකක්ම ලැබුණු එකම පාසල ගොරම්බර විද්‍යාලයට. ඒ වාර්තාවයි තමයි අපුණ ආසියාතික වාර්තාවයි ආසියාතික වාර්තාවයි දෙක දෙක අපේ ස්කෝලි වාර්තාව ජපානයේ තමයි ආසියාතික වාර්තාව කියන්නේ. ඉතින් මේවා මේ හේතු කොටගෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් يعني ලක්ෂ 710ක මුදල් ක්‍රීඩා පිටි සඳහා ගන්නවා. ඒ නිසා අපේ පාසල ඇත්තටම මේ අදින් ගන්න නේවා හිලාකාර පවතිනවා ක්‍රීඩා පාසල ඒ හැම පහසුකම් මේක තියෙනවා. මේ මාර්ග ටික අපි අසල් දුන්නොත් මම හිතන්නේ පැත්තට එන ළමයිට ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඒක තමයි තුමාගේ ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ලබා දෙන ඉහළම ගෞරවාභිමාන සම්මානය ලක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒකම විද්‍යා ප්‍රතිවරයා මා හැටි තමයි නම් කරන්නේ. ඒ සම්මානය මට ඉවරා තියෙනවා. චක්තිතරම් පහළ දෙන ඔබතුමා මේ තඩවන බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි කාර්යයේදී සමාජ වැඩ කටයුතු කරමි. මේ අපේ පාසල දකින්න බලන්න අක්ෂර 17 අමාර්ග භූමි පාඩයක්. ගොඩනැගිලි ඕන් විදිහට මොන විදියෙන් හරි අපේ ඒකට ලැබිලා තියෙනවා. නැත්නම් අනිත් ඉස්කෝලට පිට අත්පකට පොඩි සෝපජාන්ත අවස්ථාවක් මොකද මගේ මම ඉන්න ඉස්කෝලේ විතරක් හදාගෙන ගියම කයිම දෙයක් නැහැ. ඒ වට ලැබිකම් පසුර ගන්න ලබා දෙන්න අපේ ළමයිට ඉන්න පහසුකම් ලබා දීලා පමණයි අපේ පාසලේ බලාපොරොත්තු සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිනිධිකරු සංකේතයේ සිටින ස්තුති ප්‍රකාශ කරනවා සමස්ත විභාගවරුන් වෙනුවෙන් අවසාන වශයෙන් ගරු ආර්ථිකාර්ථිකයන් අපේ මූලික ප්‍රශ්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගුරුවරු ප්‍රාථමික සහ දෙතික පාසල් මීඩියාව දෙවෙනි එක මහා මාර්ග තුන්වෙනි එක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා ඉතින් ඒ ගැන ප්‍රමුඛතාවයෙන් යුතුව තමයි කාර්මික අවධානය යොමු කරලා අපේ සමස්ත පාසල් 25කට විතර ඒ සඳහා සියලුම අවස්ථා අපි ලේඛන මගින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අර ප්‍රකාශන අධ්‍යාපන අධ්‍යස්ථමක් ඒ මතක් කරා. ඉතින් අපි හැමෝගෙම විල්ලියෙන් වෙන්නේ ඒක. මොකද අපි දුෂ්කර පාසල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සියලු දේවල් අපි විතරාගෙන මේ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. ඉස්සෙල්ලාම අතාරින්නේ මොළේ පැත්ත තියෙනවා. ඒ මොනවා නැතත් අපි විශිෂ්ටම තැනකට පල්ලෙකට කොටාසේ අපේ අධ්‍යස්තුමත් එක්ක ඒ වගේම අපේ සභාපතිතුමත් එක්ක අපි ගෙන යන පැහැදිලි. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාම කෘතවේදී අපි ගෞරව ඉද කරනවා. එසේනම් අර මූලික අවශ්‍යතා ටික කාර්යක්‍රම කර ඔබේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ Mrs. Umangatan, Sina, Mrs. Mr.